Hay una cosa que no os he contado. El bar donde trabajo está al lado de un teatro. Y vienen muchos actores, mucho famoso. Pues ha hecho que me haya especializado. Soy camarera de actores. Clara Cortés, camarera de actores. Y a ver, no, no, yo, vamos, yo les doy un trato personalizado y los trato igual que a todo el mundo. No es que yo vaya haciéndole la pelota a los actores. Y a los famosos no, gente normal. Yo he servido a grandes de este país. Sé lo que bebe la gente más importante del mundillo. ¿Y nos puedes dar algún nombre, Clara? ¿Nombres? No, no puedo dar nombres. Secreto profesional. ¿Y algún dato, a lo mejor? Sí que te puedo dar datos. Cuanto más estás en la cresta de la ola, más alcohol bebes. ¿Ah, sí? ¿Y, qué tipo de alcohol? Jeans, cervezas. ¿Y drogas? No, nunca. ¿Nunca, nunca? Secreto profesional. <laughs> y cuéntanos, ¿cómo son los actores que no trabajan cuando vienen aquí? Los actores que no trabajan, pues beben café con leche de soja y cosas con jengibre. Mm. Y tienen muy poca paciencia. <laughs> la deben de usar toda para sus carreras. <laughs> no lo entiendo porque mm, la mayoría van a acabar aquí, detrás de la barra. <laughs> Un poquito de empatía, cojones. Yo por eso me viene ya aquí directamente, a las trincheras. Pero ir y callar. <laughs> es que está cerrado.